Feladat, hogy hozzunk létre egy kampányt az észemélünk hírlevél küldő rendszerből, a Joomla rendszer alatt. Ehhez először is nyissuk meg a hírlevél küldő alkalmazást, és ezen belül a témaköröknél készítsünk egy témakört. Legyen ez az első lépés. Mivel egy automatikus kampányt akarunk létrehozni, az új témakör gombra kattintva, ezért adjuk ennek a kampány egy nevet. A leírásba írhatunk egy rövid összefoglalót erről. Ide kerülhet a kampány rövid tájékoztató szövege. Nagyon fontos, hogy ide nem a azt az üzenetet kell írjuk, ami majd a kampánylevélben jelenik meg. Ez magáról, a témakörről egy tájékoztató üzenet. Ha valaki feliratkozik erre a témára, akkor készíthetünk neki üdvözlő üzenetet, üdvözlő üzenet. ide írhatjuk az üdvözlő üzenetet. Értelemszerűen akkor fogják megkapni ezt a levelet, amikor valaki feliratkozik a hírlevél sorozatunkra. És készítettünk leiratkozó üzenetet is, hogyha valaki a hírlevél sorozatunkról leiratkozik, akkor ezt a levelet fogja automatikusan megkapni. Természetesen ezekhez az üzenetekhez akár állományt is csatolhatunk, vagy ha az alapértelmezett beállítások nem jók, akkor itt a feladó nevét, e-mail címét és a válasz nevet, illetve e-mail címet átírhatjuk. Elmentjük, és bezárjuk. Lehet látni, hogy megjelent mind a kettő, 19-es és 20-as sorszámon. Tehát van egy témánk.